Die Arab-Alarmanlage ist die perfekte Lösung, die das gesamte Haus vollständig absichert. Er lässt sich ganz einfach mit der App steuern und ist mit Ihrem Heimautomatisierungsgeräten kompatibel. Das Ahab Getaway ist das Gehirn Ihres Sicherheitssystems. Er steuert die Geräte und stellt über sichere, verschlüsselte Kanäle eine Verbindung zum Internet her. Arab Alarmzentrale ist mit Schocksensoren und einer leistungsstarken Sirenen ausgestattet. Sobald ein externer Schock an der Tür oder am Fenster auftritt, dann wird sofort die Sirene ausgelöst und die Alarmmeldung an Ihr Smartphone gesendet. Die Alarmanlage wird zentral in Ihrem Haus montiert und schützt die gesamte Außenhaut. AHÖB ist für die Ewigkeit und nach Schweizer Qualitätsstandard gebaut. AHÖB gibt Ihnen die Sicherheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist.